Бут. Найбільша проблема влади після Майдану вона підірвала дух і віру. От люди, коли знесли режим Януковича, і коли тих, хто стояв на сцені, включаючи Порошенка і Яценюка, посадили в крісла, вони очікували інших гідних результатів. І тоді весь світ був з нами. Але коли вони побачили, що прийшли до влади імпотенти, коли прийшли вар'йо, яке відрізняється від вар'я Януковича тільки одним фактором англомовність. Тобто то були мерзотники, які не знали англійської мови, ці мерзотники, які знають англійську мову. І розказують казки. Ці казки слухали місяць, два, три, чотири, п'ять, потім втомилися. І е, вони вже не вірять в спроможність цього уряду, уряду в широкому плані всього керівництва країни, навести порядок. І тому вони не ж махнули рукою. Ви, українці, миритесь з корупцією, їжте її, аж поки не насититесь. Ви підписали Петро Олексійович мінські угоди. Підписали, виконуйте. Але на відміну від Порошенка, Байден говорить прямо, як вони кажуть, стрейтфорвард. Він говорить автономія, він говорить федерація. Петро Олексійович дуже не любить слово особливий статус. А воно, до речі, позавчора прозвучало в ООН. І там теж вимагають вести закон про особливий статус. Петро Олексійович любить особливий порядок місцевого самоврядування. Но ну, хрен рідкі не слаще. Насправді йдеться про створення двох республік. Це вже крім Криму, про е, який не має жодної згадки в мінських угодах, і Україна справді стає федеративною державою. Ось на чому тепер наполягає Байден. Але він наполягає не тому, що він хоче того, а тому, що Порошенко поставив підпис. І тому він вимагає повного виконання мінських угод, повного прощення всіх, хто вбивав, хто катував, хто збивав літаки і так далі, особливого статусу, фінансування їх і так далі. Те, що для країни не прийнято, вона зникне з карти Європи не буде України в тому розумінні, як вона була півтора роки тому, якщо виконати мінські угоди. Тому їх насправді треба розірвати, денонсувати. Але це повинен йти від Порошенка. А він каже, що його мирний план працює. От де проблема.